नमस्कार घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है मैं अर्जुन राठौर आज हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर की जानी मानी संस्था इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे देश की जानी मानी संस्था सूत्रधार जो कि पूरे वर्ष भर इंदौर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करती है उसके संयोजक श्री सत्यनारायण जी व्यास व्यास जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि व्यास जी अकेले ही इतनी बड़ी संस्था का दायित्व वहन करते हुए सभी कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर में जो सांस्कृतिक अलग जगाने का जो कार्य हो रहा है उसका पूरा श्रेय सत्यनारायण जी व्यास को दिया जा सकता है यानी इस अर्थ में यह कहा जा सकता है कि सत्यनारायण जी व्यास इंदौर के सांस्कृतिक योद्धा हैं जो कि अकेले ही इतनी बड़ी संस्था को जो करीब करीब डेढ़ से अधिक आयोजन प्रतिवर्ष करती है तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर इस संस्था की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इतना बड़ा काम व्यास जी कर पाते हैं नमस्कार अर्जुन जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं मूलतः एक वैज्ञानिक हूँ परमाणु अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक था मैं तो इसका जो मुख्य कार्यालय है बम्बई में ट्रॉम्बे में वहाँ में वैज्ञानिक था और वहाँ में बीस वर्ष तक रहा तो बम्बई में जब मैं 20 वर्ष तक रहा तो आप जानते हैं बम्बई में सांस्कृतिक गतिविधियाँ काफ़ी होती रहती हैं विशेष रूप से रंगमंच के मामले में आप बम्बई में हिंदी मराठी गुजराती अंग्रेजी सब तरह के नाटक अच्छे अच्छे नाटक देख सकते हैं तो 20 वर्षों के दौरान मैंने वहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे नाटक देखे हिंदी के ये वो दौर था जब बम्बई में छबीलदास मूवमेंट शुरू हुआ था और वहाँ सत्यदेव दुबे के निर्देशन में एक से एक बढ़िया नाटक हुआ करते थे जिसमें अमरीश पुरी अमोर पालेकर देश देशपांडे वगैरह सब लोग होते थे और वहाँ डॉक्टर शंकर शेष के बादल सरकार के विजय तेंदुलकर के सारे नाटक एक से एक बढ़ के नाटक वहाँ मैंने देखे तो उन नाटकों का प्रभाव मुझ पर इतना अच्छा पड़ा और इतना स्थायी प्रभाव पड़ा कि जब मैं इंदौर ट्रांसफ़र होकर के आया यहाँ पर जी सर तो यहाँ मैंने बड़ा सांस्कृतिक एक वैक्यूम का देखा मतलब स्पेशली नाटकों के क्षेत्र में जी मैंने देखा यहाँ कुछ गतिविधि हो नहीं रही है जी जबकि मेरी एक लत लग चुक लग चुकी थी मतलब अच्छे अच्छे नाटक देखने की जी तो और उस समय इंदौर में मैंने देखा कि एक मराठी ग्रुप ऐसा था जो कि मतलब महाराष्ट्र से मराठी को नाटकों को बुलाता था इंदौर में जी और अपने सदस्यों को घर बैठे हर महीने मराठी के नाटक देखने को मिलते थे तो मुझे उसको देख करके लगा कि जब मराठी नाटक इंदौर में आ सकते हैं तो हिंदी नाटक क्यों नहीं आ सकते जबकि हिंदी नाटक विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में बिहार में दिल्ली में इन सब प्रदेशों में इतने अच्छे अच्छे हिंदी नाटक हो रहे हैं जिसकी जानकारी हमको मिलती रहती है हमेशा तो उन लोगों से संपर्क करके हम कोशिश करें कि उनको हम इंदौर में भी लाएं और इंदौर के दर्शकों को अच्छे हिंदी नाटक देखने को मिले इसी उद्देश्य से मैंने मतलब ये सूत्रधार की शुरुआत की थी और मुझे याद है मैं 2007 में मार्च के महीने में भोपाल गया हुआ था भारत भवन वहाँ एक सात दिन का नाट्य महोत्सव चल रहा था जी सर तो वहाँ मैंने एक नाटक देखा था विजय तेंदुलकर का कमला जी वो नाटक मुझे इतना अच्छा लगा मुझे लगा कि ये नाटक तो इंदौर में होना चाहिए ये 2007 की बात है तो नाटक के निर्देशक जावेद जेदी मेरे साथ बैठे हुए थे मैंने उनको कहा कि सर ये नाटक इंदौर में करना चाहिए अब इंदौर में कैसे करें अपन तो उन्होंने कहा आप करवाइए मैंने कहा सर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लोगों से मिल रहा हूँ और एक संस्था बनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई कोऑपरेशन मिल नहीं रहा है मुझे तो उन्होंने कहा आप चिंता क्यों करते हैं आप अकेले शुरू कर दीजिए जो भी करना हो तो मेरा बोला ठीक है डन कर देंगे अपन तो ये पहला कार्यक्रम हमने जावेद जदी के कमला नाटक को यहाँ बुलाया था और 2007 के जून महीने में यहाँ के मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड मेडिकल कॉलेज के सभागृह में ये नाटक हुआ था और तभी से सूत्रधार की एक तरह से आपकी यात्रा शुरू हो चुकी इसके बाद में हमने देश के अलग अलग जगह से लगभग सभी जगहों से अच्छे अच्छे हिंदी नाटक यहाँ बुलवाए हैं और काफ़ी लोगों का प्रतिसाद भी अच्छा मिल रहा है और लोगों का कोऑपरेशन भी मिल रहा है इसमें और मुख्य बात यह है कि लोगों के अलावा मुझे भी अच्छे अच्छे नाटक देखने को मिल रहे हैं जी क्योंकि बेसिकली मैं यही चाहता था कि मुझे अच्छे नाटक देखने को मिले किसी तरीके से बिल्कुल तो अच्छे नाटक देखने को मिल रहे हैं इसके अलावा हमने एक चीज़ और की मतलब 2007 में ही आपको मालूम होगा 2007 ऐसा वर्ष था जिसमें अठारह के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की डेढ़ सौवीं जयंती पूरे देश में मन रही थी तो हमने ये किया कि भारत सरकार का जो फिल्म डिवीजन है उनके पास में बड़ी अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं तो उनसे डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का एक पूरा पैकेज हमने मंगवाया जिसमें स्वाधीनता संग्राम से संबंधित फिल्में थी उसमें भगत सिंह के ऊपर चंद्रशेखर आज़ाद जलियावाला बाग इस तरह से कम से कम सात आठ फिल्मों का एक पूरा पैकेज हमने मंगवाया और इंदौर में पहली बार 2007 में जाल सभागृह में हमने यह कार्यक्रम किया जी जी जिसमें स्वाधीनता संग्राम के ऊपर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का एक बड़ा फेस्टिवल हुआ जी जी सत्यनारायण सत्यन जी उसमें मुख्य अतिथि थे हमारे जी और बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा तो हमने फिर डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की भी एक शुरुआत की जी क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में इतना अच्छा काम हो रहा है देश के अंदर और सैकड़ों की संख्या में फिल्मकार इस दिशा में काम कर रहे हैं लेकिन उनको फिल्मों को कोई प्रतिसाद और कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो हम कोशिश कर करके अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्में मंगाते हैं और ये भी लोगों को अपने दर्शकों को दिखाते हैं तो इन दो क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं और आप देखिए कि अभी तक हमारे लगभग इन 12 सालों में 235 के करीब कार्यक्रम हो चुके हैं टोटल और नाटकों की संख्या आप देखेंगे तो मुझे लगता है करीबन तीन सौ साढ़े तीन सौ नाटक हम करवा चुके हैं इस दौरान और फिल्में तो मेरे ख्याल से सात सौ आठ सौ के करीब फिल्में हम लोगों अच्छा, को दिखा चुके हैं तो फिल्मोत्सव करते हैं नाटकों के उत्सव भी करते हैं हाँ, जी जी और लोगों को मुझे लगता है पसंद भी आ रही है सब चीज़ें नहीं बहुत ही अच्छे होते हैं सर आपके कार्यक्रम और सबसे बड़ी बात ये है कि इंदौर में जो एक सांस्कृतिक जिसको शून्य तो नहीं कहा जाना चाहिए लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो अभाव था जी तो वो आपने बात बहुत सही कही सर कि एक बहुत बड़े एक वैक्यूम की पूर्ति सूत्रधार के माध्यम से हुई है कोशिश और सूत्र हाँ सर सूत्रधार के माध्यम से एक सबसे बड़ी बात ये भी हुई है सर कि बड़े पैमाने पर लोग सूत्रधार से जुड़े हुए हैं तो उसके बारे में आप बताइए सर कि किस तरह से लोगों को आपने जोड़ा और कैसे फिर आगे सब होता है सर भाई शुरुआत में तो मतलब हमने ऐसे ही कुछ विशेष कुछ अपने शुभचिंतक थे उनकी मदद से कार्य करना शुरू किया और लगभग शुरुआत के मतलब छः सात वर्षों तक तो हम ऐसे ही काम करते रहे फिर किसी ने सुझाव दिया कि क्यों ना आप इसकी सदस्यता शुरू करते हैं मेम्बरशिप शुरू करते हैं तो हमने 2011 में इसकी मेंबरशिप भी शुरू की और बहुत खुशी की बात है कि इंदौर का जो एक बड़ा बुद्धिजीवी तबका है अच्छे अच्छे पत्रकार अच्छे साहित्यकार सी ए अच्छे अच्छे सी ए हैं डॉक्टर्स लोग हैं वकील हैं अच्छे अच्छे जी वो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं साहित्यकार हैं काफ़ी अच्छे जी तो वो सब जुड़े हुए हैं हमारे साथ में इस समय हमारे लगभग 300 के करीब सदस्य हैं जी और बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रमों में आते हैं और पसंद भी करते हैं जी और हम हमेशा पूछते रहते हैं लोगों से कि किस तरह के कार्यक्रम हम आगे भी करें लोगों से फीडबैक भी लेते रहते हैं जी तो इस तरह से आदान प्रदान करते रहते हैं विचारों का और ये काम चल रहा है इस तरह से जी सर इसकी जो एक जैसे आप जो जो आर्थिक व्यवस्था है सूत्रधार की तो आपने बताया कि जो मेंबर्स आपने बनाए हैं तो सर आप कैसे मैनेज करते हैं सर इसको भाई मैनेज करने का तो ऐसा है कि हमने इसकी मेंबरशिप शुरू से ही एक हज़ार रुपये सालाना रखी है जी जी जी आप देखिए कि एक हज़ार रुपये सालाना में हम हर साल पच्चीस से छब्बीस कार्यक्रम करते हैं जी तो एक हज़ार में तो मुश्किल है ये सब कार्यक्रम करना हाँ, बिल्कुल सही और कई सीनियर लोग बाग मेरे पीछे पड़े हुए कई सालों से कि इस मेंबरशिप को बढ़ाइए आप हाँ, एक हाँ। हज़ार क्यों कर रहे हैं आप दो हज़ार कीजिए कम से कम लेकिन मुझे लगता है कि एक हज़ार ठीक है मत ताकि लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें जी, जी तो हम तो यही चाहते हैं तो मैं रिटायर्ड साइंटिस्ट हूँ जैसा मैंने बताया था आपको जी जी भारत सरकार की ओर से मुझे पेंशन मिलती है अच्छी सी जी तो जो भी सदस्यों से हमको अनुदान मिलता है मेंबरशिप के द्वारा वो और इसके अलावा कभी कभी कोई बड़ा इवेंट हम करते हैं तो हम अपने अलग अलग लोगों से शुभ चिंतकों से कुछ दान भी लेते हैं जी वो मिला करके और फिर अपने खुद के पर्सनल जेब से मिला करके ये सारा काम हम करते हैं और साल भर तक चलता रहता कार्यक्रम जी जी और अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है इसका जी सर एक सवाल और था कि जो आप जैसे आपने बताया कि आप तो वैज्ञानिक थे तो आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि हिंदी साहित्य या साहित्य तो और संस्कृति से वैज्ञानिक का जो रिश्ता है वो थोड़ा अलग टाइप होता है सर जी, जी। तो आपकी रुचि कैसे रही इतनी ज़्यादा साहित्य और संस्कृति में नहीं ये धारणा गलत है कि वैज्ञानिकों के साहित्य या संस्कृति से कोई जुड़ाव नहीं रहता आपको मालूम होगा डॉक्टर भाभा जो हमारे परमाणु वैज्ञानिक थे जी, जी। हमारे डिपार्टमेंट के प्रमुख थे वो बड़े अच्छे चित्र, चित्रकार थे अच्छा, जी, जी। अगर आप बॉम्बे जाएं और बॉम्बे में आप Tata institute of fundamental research जो कोडावा में है वहाँ जाएं और आपको डॉक्टर भाभा की बनाई हुई बड़ी बड़ी पेंटिंग्स वहाँ दिखेंगी फिर डॉक्टर रमन नाथ जो डॉक्टर भाभा के बाद में हमारे चेयरमैन बने थे जी जी वो बड़े अच्छे पियानो वादक हैं अच्छा इतना अच्छा पियानो बजाते हैं उनके पियानो के बड़े बड़े कंसर्ट्स होते हैं मतलब पब्लिक पब्लिक प्रोग्राम क्या तो वैज्ञानिक लोग बिल्कुल शुष्क होते हैं ड्राई होते हैं या कला संस्कृति से कोई उनका लेना देना नहीं होता ये धारणा गलत है और जैसा कि मैंने कहा कि मैं बम्बई में था तो बम्बई में जो सांस्कृतिक वातावरण था उससे मैं अछूता नहीं रहा बल्कि उसमें पूरी तरह से डूबा रहा तो मुझे संस्कार कहना चाहिए कि वहीं से बम्बई से ही मिले सारे के सारे जी और यहाँ पर भी मैंने शुरू से ही मतलब बम्बई में भी मतलब हिंदी की एक्टिविटी भी हमारे कार्य कार्यालय में जितनी भी होती थी वो सारी मैं ही करता था जी बम्बई में हमारे जो विभाग था उसका हिंदी का सेक्रेटरी मैं था और बम्बई में जितने भी साहित्यकार होते थे उन सबको मैं अपने कार्य लाता था जी चाहे वो डॉक्टर बच्चन हो या धर्मवीर भारती है कमलेश्वर जी सबको पकड़ पकड़ करके मैं अपने कार्यालय लेके आता था कि आप वैज्ञानिकों के सामने भाषण दीजिए उनसे संवाद कीजिए तो बम्बई से मेरा मतलब जितने भी साहित्यकार थे और साहित्यिक अभिरुचि के लोग थे उनसे अच्छा परिचय हो गया जी यही काम मैंने इंदौर में भी शुरू किया इंदौर में जब मैं आया यहाँ जी सारी हिंदी एक्टिविटी यहाँ केट में मैं ही करता था और आपको मालूम होगा कि मुझे ठीक लगेगा बताना ये इंदौर में ये जो केट जो केंद्र है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ वैज्ञानिक गतिविधियाँ होती है लेकिन जब हम आए यहाँ पर तो मुझे ये लगा कि आम पब्लिक में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि यहाँ क्या काम हो रहा है लोग तो यही समझते थे कि ये कोई बम फैक्ट्री है यहाँ बम बनते हैं हाँ, वो बड़ी गलत एक धारणा थी लोगों की तो मैंने उस समय ये 87 की बात है हाँ। उस समय के जो अपने निर्देशक थे हाँ। डॉक्टर भोवालकर जी उनसे कहा कि सर हम एक ऐसा सेमिनार करते हैं जी सर और हिंदी में करते हैं बहुत बढ़िया और शहर में जाके करेंगे हम उसमें पब्लिक को बुलाएंगे और उस सेमिनार के अंदर हम बताएंगे कि केट में क्या क्या एक्टिविटी क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं और हिंदी में बताएंगे सरल हिंदी में लोग जी जी जी ताकि आम आदमी को भी समझ में आए बनो जी तो उन्होंने इस विचार को बड़ा पसंद किया और उन्नीस में हमने जाल सभागृह में ये कार्यक्रम किया था जी और इंदौर के पब्लिक को उसमें हमने आमंत्रित किया था कि आप आइए और सुनिए वैज्ञानिकों का बिल्कुल तो बड़ी संख्या में वैज्ञानिक आए और उसमें केट में जो जो वैज्ञानिक गतिविधियां हो रही है उसके बारे में हिंदी में लोगों को बताया गया तब तो लोगों को पहली बार मालूम पड़ा कि केट में क्या हो रहा है इसके बाद में मैंने ये एक परिपाटी डाल दी कि केट में जितने भी साइंटिफिक सेमिनार होते हैं हर हर साल होते ही रहते थे इंटरनेशनल लेवल के सेमिनार्स जी लेकिन मैंने कहा कि एक सेमिनार हम हर साल करेंगे और वो हिंदी में करेंगे बहुत बढ़िया किसी भी वैज्ञानिक विषय के ऊपर जी जी जी तो जब तक मैं रहा केट में 2003 में मैं रिटायर हुआ तब तक बिना रुके हर साल